اسمك حلو وانت اللي حليت ايامي وشوفتك ترد لي روحي وتطرد كل احزاني لا تغيب عني ارجوك ولا تبعد ثواني بدونك ما أعيش ويطيح حالي ما تسوى دنيا ما بيها عيونك انت حبيب العمر وعمري ما أخونك لو تنزل دمعتك جوا جفونك نارها تحرقني وكأنها على صدري ارحمني مرة بجمالك وسحرك وغلاتك أنا اللي ذبحني طيبة قلبك وأفعالك أنت أحلى شي في حياتي روحي وكل ذكرياتي